Benvolguts barcelonins i barcelonines. Com a alcalde és un plaer poder saludar-vos de nou amb motiu de les festes de Nadal. Aquestes festes són dies d'il·lusió per estar amb les persones que més estimem i també per ser més solidaris i fer costat a aquells que més ho necessiten. El meu desig per aquestes festes és que sigui un Nadal per compartir a Barcelona on tothom, on tothom s'hi senti acompanyat. La nostra ciutat s'ha caracteritzat sempre pel seu esperit solidari i precisament en moments tan difícils com els que estem vivint és quan aquest esperit està lluint amb més intensitat. El Nadal també és un bon moment, un bon moment per fer balanç de l'any que tanquem i per projectar somnis i esperances de cara al 2014. Per això us vull dir que des de l'Ajuntament seguim treballant per fer de Barcelona una ciutat de les persones i per les persones, atenent els barcelonins i les barcelonines que ho estan passant més malament per la crisi. En aquests moments difícils hem de destinar més recursos que mai per mantenir una potent xarxa d'atenció social, compartida amb les entitats del tercer sector. L'any vinent continuarem treballant perquè Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat i cada vegada millors i seguirem lluitant per la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball. El 2014 serà també un any d'obres per tota la ciutat. Aprofito l'ocasió per agrair-vos la vostra comprensió i us demanem disculpes per les molèsties que puguin temporalment ocasionar tenim una ciutat, sincerament, que crec que enamora. Enamora qualsevol persona que ve i cada cop és més visitada. Una ciutat que és admirada a tot el món com a capital de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i volem que també sigui de benestar. Els barcelonins i les barcelonines ens sentim orgullosos de la nostra ciutat i hem de ser que tothom, tothom, tothom visqui bé en aquesta ciutat desitjo que entre tots fem que el 2014 aquesta gran ciutat que tenim generi més benestar i més qualitat de vida per tothom, absolutament per tothom. Abans d'acabar, us convido a venir a la plaça de Sant Jaume per veure l'arbre de Nadal, el pessebre i l'exposició de pessebres napolitans i mallorquins al pati de l'Ajuntament. Molt bon Nadal, Feliç any nou amb la gent que estimeu.